amin bolam ayriliq vaqti keldi darhol istanbulga qaytishing kerak amringiz bosh ustiga lekin yoningizda qolishni xohlayman ustoz ketishing kerak amin vallohu alam bundan keyin sen bilan ko'risha olmaymiz so'nggi marta bizdan so'raydigan biror talabing istaging bo'lsa tortinmasdan so'rayver amin nima orzuing bo'lsa ayt duo qiling taqsir duo qiling vafotimdan so'ng qabrimga kelib bir fotiha o'qigan kishining vujudi do'zaxda yonmasin bilasanmi amin bir kun rasulullohning yonlariga jabroil alayhissalom kelib yo rasululloh abu bakrning bir soatlik ibodati boshqalarning yetmish yillik ibodati bilan teng keladi dedi rasuli akram esa darhol abu bakrni chaqirib uyda nima qilayotgan edingiz deya so'radilar abu bakr siddiq ey ollohning rasuli uyda miyamga shunday bir fikr kelgandi haq taolo jannat va do'zaxni yaratdi va ularni bandalar bilan to'ldiradi mo'minlarning do'zaxga kirmasliklari uchun haq taolodan jismimni do'zaxni to'ldiradigan darajada katta qilishni so'radim deb javob berdilar ana shunaqa astag'firullah siz menga buni nega eslatdingiz hazrat amin bolam bu orzuing inshaalloh ro'yobga chiqar lekin bir narsani aytmoqchiman o'limingdan oldin vasiyat qil seni osonlikcha topilmaydigan vayrona bir yerga dafn etsinlar har kim ham qabringni topolmasin faqat nasibasi bo'lganlar kelib ruhingga duo qilsinlar iloyo shunday bo'lsin hazrat alloh taolo seni yuksak martabali qilsin qabringga kelib bir marta fotiha o'qigan mo'minlarning badani do'zax olovida yonmasin